بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناة إدارة النظم سيستم إي سي واللي هتقدم فيديوهات وكورسات ومهارات بتخص مجال إدارة النظم أو السيستم أدمنستريشن وفي القناة هنشرح كورسات هتتعلق بأنظمة التشغيل زي أنظمة الويندوز وأنظمة اللينكس والسيرفرات وغيرها وعشان نفتح القناة أول حاجة هنفتح اليوتيوب وهنكتب في ال search محمد النمر وبعد كده هتظهر لنا اسم القناه هنضغط عليها double click وهنا هيظهر لنا فيديو افتتاحي هيكون شرح المحتويات القناه عموما او شرح الكورس معين فيها ودلوقتي هنضغط على كلمه playlists اللي موجوده هنا عشان نشوف الكورس الافتتاحي للقناه هنلاقي هنا اول كورس وهو دوره اداره السيرفرات وهو بيحتوي على 11 فيديو وجنبه هنا هنلاقي نفس الدوره ولكن باللغه الانجليزيه فنفس الفيديو تقدر تشوفه بالعربي وبالانجليزي بما اننا هنا بنتكلم عن الكورس العربي فهنضغط على view full playlist من هنا عشان نشوف محتويات الكورس هتظهر لك هنا مجموعه الدروس الموجوده في الكورس وهتلاقي اول درس عباره عن مقدمه لمحتويات الدوره والدرس الاول مقدمه عن السيرفرات والدرس الثاني انظمه تشغيل السيرفرات والثالث ال web server والرابع ال DNS server والخامس ال FTP server. ولو نزلنا بالسهم تحت في الصفحه هنلاقي هنا باقي الدروس وهو الدرس السادس ال VPN server والسابع ال mail server والثامن ال VPS server والتاسع بيس سيرفر والدرس العاشر والاخير وهو لوحات تحكم ال server. ولو ضغطنا على اي فيديو منهم وليكن الفيديو العاشر هنا هتظهر لنا شاشه الفيديو وهنشوف الاعدادات الخاصه بالفيديو عن طريق اننا هنضغط على علامه الترس الموجوده هنا وهنضغط على السهم اللي جنب كلمه quality من هنا عشان نقدر نتحكم في جوده الفيديو وهنلاقي الفيديو متاح بجودات مختلفة تقدر تختار الجودة اللي تناسبك حسب سرعة النت عندك وليكن مثلا هنختار أعلى جودة هنا وهي ال 720 وهنضغط تاني على السهم اللي جنب كلمة subtitles من هنا عشان نقدر نتحكم في الترجمة وهنلاقي هنا الفيديو مترجم لسبع لغات مختلفة تقدر تختار اللغة اللي تناسبك كترجمة للفيديو وهنا لأن الفيديو بالعربي فهنختار الترجمة العربي عشان يظهر لك الكلمات مكتوبة مع الصوت الخاص بالفيديو وبعد ما تختار الترجمة هتلاقي زرار ال CC تم تفعيله وهتلاقي الترجمة ظهرت معاك زي ما موجود في هنا في الصورة وبالنسبة للمدونة اللي ملحقة بالقناة فممكن تفتح المتصفح عندك وتكتب فوق في العنوان بتاعها وهو محمد النمر dot blogspot dot com. وبعد كده هتفتح معاك المدونه وتقدر من سيرفرات هنا انك تلاقي دروس الكورس باللغه العربيه ولو ضغطت على servers هنا هتلاقي الدروس باللغه الانجليزيه اتمنى ان القناه تكون مفيده لكل مدير للنظام او لاي حد عاوز يدخل المجال ده وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته